chciałbym dzisiaj o Korczaku powiedzieć trochę w innej e, formule, bardziej o Korczaku jako obrońcy praw dziecka, mniej jako pisarzu czy lekarzu. Я хотел бы сегодня рассказать о Корчике как о защитнике прав ребенка. Przyszło nam życie w trudnych, ale ciekawych czasach, ogromnych zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych, naukowych. Нам выпало жить в очень сложных, но интересных временах больших политических, изме- больших политических, экономических, э, социальных и научных изменений. Przeżyliśmy fascynację odkryciami naukowo-technicznymi. Na naszych oczach internet zmienił oblicze świata. Dzisiaj potrafimy już tak wiele. Мы э, увлеклись научно-техническими эм, открытиями, э, изобретениями. На наших глазах интернет поменял облик, лик э, мира. Мы умеем так много. A jednocześnie coraz y, wyraźniej widzimy, że sama nauka, technika, informatyka, robotyka nie wystarczą. Świat potrzebuje wartości, potrzebuje autorytetów. Одновременно мы все выразительнее видим, что одна наука, техника, информатика, робототехника — это недостаточно. Миру нужны ценности, авторитеты. Не только ученых, физиков, микробиологов, экономистов. Potrzebuje также поэтов, философов, nauczycieli, людей zwykłych и niezwykłych. Миру нужны не только ученые физики, микробиологи, экономисты. Нужны также поэты, философы, учителя. Люди обычные и необычные. Takim był i jest dla nas dzisiaj Janusz Korczak, właściwe nazwisko Henryk Goldschmidt, zaliczany do autorytetów moralnych XX wieku, stawiany obok Mahatmy Gandiego, Matki Teresy z Kalkuty, Alberta Schweitzera, Jana Pawła II, Dalai Lamy XIV czy Ireny Sendlerowej. Таким был и остается для нас сегодня Януш Корчик, настоящая фамилия Генри Гольдшмидт, которого причисляем к нравственным авторитетам XX века. Ставим его рядом с такими э, людьми, как Махатма Ганди, Матерь Тереза Калькутская, Альберт Швейцер, Иоанн Павел II, Далай-Лама XIV, Ирена Сендлерова. Henryk Goldschmidt urodził się 22 lipca 1878 roku albo 1879 roku w Warszawie należącej wtedy do zaboru rosyjskiego. Генрих Гольдшмидт родился 22 июля в 1878 или в 1879 в Варшаве, тогда в царстве польском, которое входило тогда в Российскую империю. Naukę pobierał w zrusyfikowanym męskim gimnazjum filologicznym w Warsz- na warszawskiej Pradze, gdzie panowała żelazna dyscyplina. Его школьные годы прошли в русифицированной а, мужской филологической гимназии в Варшаве, в микрорайоне Прага, где царила очень жесткая дисциплина. Korczak po latach, jakby w ramach terapii e, i przestrogi, opisze, co tam przeżył i zaobserwował w opowiadaniu e, Feralny Tydzień, gdzie pokaże niesprawiedliwość szkolną, autorytarność i wyraźny podział na nadludzi, panów, nauczycieli i istoty gorsze, niewolników, uczniów. Спустя годы, как будто в рамках терапии и для предосторожения, Корчик опишет то, что пережил в этой гимназии и наблюдал э, эм, в рассказах «Роковая неделя», где э, показывает школьную несправедливость, авторитарность и выразительное деление на сверхлюдей, господ, учителей и существа ниш, ниш, э, низшего разряда рабов, э, учеников – Mniej skupił się na sytuacji geopolitycznej, bardziej na relacjach międzyludzkich. Zwrócił szczególną uwagę na ciemiężenie słabszych, nie tylko z powodu ich pochodzenia, ale po prostu wieku i co za tym idzie w tamtym czasie niższego statusu. меньше сосредотачивался на геополитической э, ситуации, больше на э, а, межчеловеческих отношениях. Обратил особое внимание на порабощение э, тех, кто слабше, не только по причине э, национальной, но также э, возрастной, а также статуса, у кого он был ниже. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i postanowił zostać pediatrą. Postanowił tak mimo słabej społecznie pozycji lekarza od dzieci. Учился на медицинском факультете в Императорском Варшавском университете и решил стать педиатром. Решил так, несмотря на то, э, что социальный статус э, врача детей был очень низким. Chociaż wychowywał się w domu zamożnym, w komfortowych warunkach, gdzie nie brakowało obsługi, służby, guwernantek, jednak we wspomnieniach jego dzieciństwo jawi się jako pełne lęku i napięć, poczucia wstydu, wszystkiego przed czym później będzie chciał chronić dzieci. Э, Хотя он вырос в зажиточной семье, а, в комфортных условиях, где а, хватало персонала, прислуг, гувернеров, а, однако в в своих восп- воспоминаниях детства, восп- в его воспоминаниях детства явится а, как э, полные страха, напряжение, чувство стыда, всего, от чего потом постарается защищать, защищать, защищать детей. Ukończył studia medyczne, chociaż marzył o karierze literata. W ostateczności został wychowawcą żydowskich sierot, najlepszym pedagogiem bez magisterium z pedagogiki, wielkim obrońcą praw dziecka i bez wątpienia pierwszym nieformalnym, niekonstytucyjnym rzecznikiem praw dziecka. Закончил медицинский факультет, хотя мечтал о карьере литератора. В конце концов, он стал воспитателем еврейских сирот, лучшим педагогом без педагогического образования, великим защитником прав ребенка и, без сомнений, первым неформальным, неконституционным уполномоченным по правам ребенка. To dzieciom poświęcił całe życie. W trudnych czasach kryzysu ekonomicznego, politycznego, e, połączonego z antysemityzmem, jaki ogarnął Polskę w okresie przedwojennym. детям посвятил всю свою жизнь. В очень сложных, а, в сложные времена экономического и политического кризиса, связанного также с антисемитизмом, какой охватил Польшу в довоенный период. Życie i twórczość Korczaka rozgrywały się w dwóch kręgach kulturowych i społecznych w kręgu kultury polskiej i żydowskiej. Korczak formalnie nie był religijny, wielokrotnie jednak odnosi, odnosił się do Boga. Napisał cykl modlitw dla tych, którzy się nie modlą. Жизнь и творчество Корчика проходили в двух культурных кругах. э, В кругу польской и еврейской культуры. Корчак по-настоящему не был религиозным. Многократно, однако, ос- э, относился к Богу. Написал даже цикл молитв для тех, кто не молится. Korczak czuł się Żydem Polakiem i Polakiem Żydem. Po latach w liście z Palestyny, jaki skierował do e, Mieczysława e, Zylbertala, e, E, kiedy pisze o świadomym wyborze niezakładania rodziny, nieposiadania potomstwa, przedstawia się jako polski Żyd pod zaborem rosyjskim. Корчак чувствую, ощущаю себя а, евреем-поляком и поляком-евреем. Спустя годы в письме из Палестины, которое отправил Мечиславу Зильбертали, а, когда пишет о осознанном решении о неосновании семьи и а, неимении потомства, он представляет себя как польский еврей под российским разделом. Постать Корчака fascynowała и фасцинует велю бадачи, артистов. Pokazał ją Andrzej Wajda w filmie Korczak odsłaniającym najbardziej tragiczny i heroiczny obraz Korczaka w czasach i warunkach skrajnej pogardy i upodlenia człowieka w warszawskim getcie. Фигура Корчака интересует, интересовала, интересует многих исследователей, артистов. Ее представил Анджей Вайда в фильме «Корчак», где, показ, где он показан как самый трагический и героический э, человек во времена э, и условия крайнего э, презрения и унижения людей в Варшавском гетто. Bogata jest literatura wspomnieniowa o Korczaku. Rozumiemy dzisiaj, jak bogatą, wielobarwną, wielopłaszczyznową postacią był Janusz Korczak. Jak wiele wniósł do historii i kultury Europy i świata. Wiemy także, ile sporów, przekłamań i uproszczeń pojawiło się wokół Korczaka. Mamy na szczęście już za sobą próby zawłaszczania Korczaka i polityzacji jego spuścizny, próby wpisania go w ideę socjalizmu PRL, e, próby sakralizacji Korczaka i robienia z niego świętego Korczaka z Treblinki, próby pokazywania Korczaka jedynie z perspektywy Holokaustu, próby czynienia z niego wyłącznie Polaka lub wyłącznie Żyda odrywanego od kultury polskiej. Многочисленная литература, говорящая о Корчике. Понимаем сегодня, каким богатым, ярким, разносторонним человеком был Корчик, как много внес в историю и культуру Европы и мира. Знаем также, сколько споров, неправды и упрощений появилось относительно его персоны. К счастью, э, мы уже прошли попытки завоевания а, Курчака и политизации его наследия, попытки вписать его в идеологию социализма ПНР, попытки сакрализации Корчака и а, окрещения его святым истреблинки, попытки указать Корчака лишь с перспективы Голокауста, попытки сделать из него исключительно поляка или исключительно еврея, отделенного от польской культуры. Korczak przekraczał te ciasne ramy. Wyrastał poza podziały, wyrastał poza historię i czas, w którym przyszło mu żyć. Przekraczanie ram, transgresja to cecha ludzi wielkich, niezwykłych, reformatorów i wizjonerów. To zdarza się tylko wybitnym. Takim z pewnością był Korczak. Корчак превосходил эти тесные р- рамки, возрастал над делениями, э, опережал историю и время, в котором жил. Э, превосхождение рамок, трансгрессия – это черта людей великих, необычных, реформаторов и э, ви- э, провидцев. Такое происходит только с выдающимися, а таким был Корчак. O czym Korczak marzył? Marzył o lepszym świecie i o lepszych ludziach. Marzył o zgłębieniu tajemnicy człowieka i ludzkiego rozwoju, o poznaniu dziecka, o napisaniu wielkiego dzieła o dziecku. Nie on pierwszy zresztą. Na początku XX wieku wielu uczonych psychologów w laboratoriach Brukseli, Genewy próbowało wyrwać Panu Bogu tajemnicę rozwoju człowieka. О чем мечтал Корчак? Мечтал о лучшем мире, о лучших людях. Мечтал изучить тайну человека и человеческого развития, узнать ребенка. Мечтал о том, чтобы написать а, большое произведение о ребенке. И не он первый. В начале 20 века многие ученые, психологи в лабораториях Брюсселя и Женевы пытались украсть у Господа тайну развития человека. Korczak, po, Korczak poszedł jednak inną drogą. Nie jako uczony zamknięty w laboratorium, ale jako praktyk, lekarz, który leczy dzieci, jako wychowawca, który wychowuje dzieci, jako literat, który pisze dla dzieci i o dzieciach. Był w tamtych czasach i dzisiaj wielkim nauczycielem, edukatorem, który uczył i uczy, jak kochać dziecko, jak być z dzieckiem, jak poznawać dziecko, jak dziecko rozumieć, jak z nim dialogować. Корчак пошел, однако, другим путем. Он не был ученым, закрытым в лаборатории, но он был ученым-практиком, врачом, который лечит детей, который воспитывает их. А, Он литерат, который пишет о о детях а, и для детей. Тогда и сейчас а, он был великим учителем-воспитателем. Он учил и учит, как любить ребенка, как быть с ребенком, как узнавать ребенка, как понимать его, как с ним разговаривать. Formalnie nie napisał tego jednego fundamentalnego dzieła, ale stworzył, napisał coś więcej. Korczak od początku wyrastał poza, ponad standardy. Zdradził medycynę, jak to mówiono wtedy, dla jakiejś tam edukacji. Przekroczył ramy tamtej edukacji. On nie tylko badał, mierzył, opisywał, ale także starał się zrozumieć, poznać sens dziecięcego myślenia, trudu działania, poznać je w bezpośrednim kontakcie, w codzienności. Формально Корчик не написал одно фундаментальное произведение, но он создал, написал что-то больше. С самого начала Корчак был вне и сверх всех стандартов. Он изменил медицине, как тогда говорили, для, как, для, для какого-то там обучения. А, превзошел рамки того, э, образования. Он не только исследовал, исследовал, мерил, описывал, но также пытался понять, узнать смысл мышления детей, усилий, которые они вкладывают в работу, узнать в непосредственном общении, в повседневности. Korczak w 1912 roku, ponad 100 lat temu, objął kierownictwo Domu Sierot dla Dzieci Żydowskich w Warszawie przy ulicy Krochmalnej 92. Główną wychowawczynią placówki została Stefania Wilczyńska. Byli, jakby to dzisiaj powiedzieć, wolontariuszami. Swoje funkcje pełnili za darmo. Korczak zamieszkał z dziećmi, dzięki czemu mógł je obserwować. Dużo rozmawiał z nimi, bawił się z dziećmi, leczył je, obcinał im paznokcie i włosy, razem ze wszystkimi czyścił buty, zbierał naczynia ze stołu, obierał ziemniaki, uczył je samorządności, kierowania sobą, samodoskonalenia, odpowiedzialności, dyscypliny, cierpliwości, konsekwencji. Корчак в 1912 году, более чем 100 лет тому назад, стал руководителем Дома сирот для еврейских детей в Варшаве на улице Крахмальна, 92. Главной воспитательницей учреждения стала Стефания Вильчинска. Были, как можно сегодня сказать, волонтерами, они работали бесплатно. Корчак проживал с детьми благодаря чему он мог их наблюдать, много разговаривал с ними, играл с детьми, лечил, стриг им ногти и волосы. Вместе со всеми чистил обувь, собирал посуду э, со стола, э, чистил картошку. Он учил детей самоуправлению, э, руководство самим собой, самосовершенству, ответственности, дисциплине, терпению и то, что все имеет последствия. Warto zauważyć, że Korczak uczył całym sobą. Nie teoretyzował i nie terroryzował. Pokazywał, jak być powinno. Starał się dostrzec jak najwięcej dobrych stron każdego dziecka, a jednocześnie postawić przed nim kolejne zadanie doskonalenia. Kiedy w 2013 roku razem z tu obecną Batią Gilad E, miałem przyjemność spotkania w Izraelu i rozmowy z ostatnimi żyjącymi wychowankami Korczaka, Itzhakiem Belfrem, Szlomo Nadlem, Izakiem Skałką, podczas ceremonii dekoracji całej trójki Orderem Uśmiechu, zgodnie wspominali, że ich tato, tak do końca życia mówią o Korczaku, chyba nigdy nie spał, nie odpoczywał. Zawsze pracował, zawsze miał dla nich czas i jak się do niego mówiło, to dziecko miało wrażenie, że jest najważniejszym człowiekiem na świecie. Стоит отметить, что Корчак учил всем своим существом, не теоретизовал и не терроризовал. Он показывал, как должно, а, как должно что-то выглядеть. Он пытался, он старался видеть как можно больше хороших черт ребенка, одновременно дать ему следующее задание для его самосовершенства когда в 2013 году с присутствующей здесь Бати Гилет э, я имел счастье встретить в Израиле и поговорить с последними э, воспитанниками Корчика, Исхаким Бельфрем, Шломо Надлем и Изааким Скалкой во время присуждения всем э, троим ордена улыбки, они все вспомнили, что их, э, что их папа, как они до конца говорят о Корчику, кажется, никогда не, сп- не спал, не, не отдыхал, всегда работал. Korczak całym sobą słuchał tylko swojego rozmówcę. Inna wychowanka domu sierot, Alina Edenstein, wspomina, że Janusz Korczak zapewne był czarodziejem, który bez trudu zjednywał sobie serce dziecka. Z każdego jego gestu i spojrzenia promieniowała taka głęboka, spokojna i prawdziwa miłość, że dziecko u jego boku natychmiast czuło się bezpieczne i ufne. Był konsekwentny i wymagający, a w tym pełen zrozumienia i szacunku dla dzieci i ich potrzeb. Wymagał przede wszystkim od siebie. Корчак всем своим существом слушал своего собеседника. Одна из воспитанников дома сирот, Алина Эдестин, вспоминает, что Януш Корчак, несомненно, был волшебником, который завоевывал в себе сердце ребенка. Каждый его жест и каждый его взгляд излучал так глубокую, спокойную, истинную любовь, что ребенок рядом с ним сразу чувствовал себя в безопасности и доверчиво. Корчак был последовательным и требовательным, а при этом полным понимания и уважения для детей и их нужд, требовал прежде всего от себя самого. Z tej zwyczajności wyrasta jednak wielka myśl, wielka idea, którą Korczak nam zostawił w swoich licznych publikacjach na temat dziecka i dzieciństwa. Odkrywamy ją dzisiaj ponownie. Można powiedzieć, że dorastamy do niej. Widzimy godność dziecka, prawa dziecka, dziecięce obywatelstwo. Widzimy ją w najszerszych uniwersalnych wymiarach. W pytaniach, które postawił Korczak, w próbach odpowiedzi, które znajdował stary doktor. To są pytania podstawowe. Kim jest dziecko? Jak dziecko myśli, czuje? Jak buduje swój dziecięcy świat? Kim ja jestem jako rodzic, nauczyciel, wychowawca? Jak budować dialog z dzieckiem? Te pytania nie mają nic wspólnego z praktyczną psychologią tak popularną w Stanach Zjednoczonych. Korczak nie upraszcza, nie daje rad. Korczak zmusza do myślenia, do ciągłej refleksji, do ustawicznego szukania odpowiedzi w dialogu z dzieckiem w praktyce wychowawczej. С той повседнев- повседневности вырастает важная мысль, важная идея, которую оставил после себя Корчак в своих многих публикациях о детях и детстве. Мы сегодня открываем ее заново. Можно сказать, что мы только растем э, а, до ее уровня. Мы видим достоинство ребенка, право ребенка, позицию ребенка. Видим их в универсальных размерах, в вопросах, которые ставил Корчак, в попытках ответа на них, которые давал. Эти пытания, эти, э, э, это основные вопросы, кто это ребенок, как он думает, как он чувствует, как строит свой детский мир, кем являюсь, являюсь я как родитель, учитель, воспитатель, как строить диалог с ребенком. Эти вопрос, у этих вопросов нет ничего общего с э, прикладной психологией, так известной в США. Корчик не упрощает, не дает советов. Корчик заставляет думать, обдумывать, раздумывать, а безустанно, постоянно, э, безустанно искать ответов в разговоре с ребенком в педагогической практике. Korczak stawia nas w roli refleksyjnych partnerów, obserwatorów, rzeczników dziecka. Cytuję: Matko, pochyl się nad dzieckiem, wsłuchaj się w dziecko, mówi Korczak. Dziecko jest cudem Boga i natury. Z dwóch połączonych komórek rodzi się dziecko potrafiące zgłębić tajemnicę świata, sięgać do gwiazd, dowodzi Korczak. Jest w dziecku nieprawdopodobna siła rozwoju i trud rośnięcia oraz poznawania świata. Dziecko potrafi to, co dorosły, tylko inaczej, po dziecięcemu. Корчик приписывает нам роль размысляющих партнеров, наблюдателей, уполномоченных по детям. Цитирую. «Мам, э, «Мама, служи ребенку, вслушивайся в ребенка», говорит Корчик. Ребенок – это чудо Господа и природы. Из двух клеток рождается ребенок, который умеет изучать тайну мира, доставать до звезд, утверждает Корчак. В ребенке а, невероятная сила развития и труд, чтобы расти и узнавать мир. Ребенок умеет то же, что взрослый, только по-другому, по-детски. Dziecko jest filozofem. poetą, przekonuje Korczak. Dziecko stawia pytania o sens istnienia. Pyta o Boga, o śmierć, o zasady funkcjonowania społeczeństwa. Nierzadko dziecko wchodzi w obszary niedostępne dorosłemu. Porusza się w świecie wirtualnym, potrafi sprawniej korzystać z nowych mediów i multimediów niż dorosły. Występuje w nowej roli. Uczy dorosłego. Jakby powiedziała Margaret Mead, amerykańska antropolog, w społeczeństwach nowoczesnych to dzieci tworzą nową kulturę, kulturę prefiguratywną. To one są nosicielami zmian. To do nich często musi dorastać dorosły. Ребенок – это философ, поэт, убеждает Корчак. Ребенок ставит вопросы о смысле существования, спрашивает о Бога, о смерти, о правилах функционирования общества. Нередко ребенок входит в области, недоступные взрослому, ам, ходит по виртуальном мире, умеет лучше э, пользоваться новыми медиями. Он выступает в новой роли, он учит взрослого. Как сказала Маргарет Мид, в современных обществах это дети создают новую культуру, префигуративную культуру. Это они, носители изменений, они передают знания взрослым. Корчак podnosi wartość dziecka. в своем najsłynniejszym eseju Jak kochać dziecko, tłumaczonym na wiele języków świata napisze wzywam o Magna Carta Libertatis, wzywam o prawa dziecka. Wymieni prawo dziecka do śmierci, prawo dziecka do dnia dzisiejszego i prawo dziecka do tego, by było tym, kim jest. Dziesięć lat później będzie mówił o prawie dziecka do szacunku. Te prawa postawi jako zadanie – Wyzwanie dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, lekarzy, sędziów rodzinnych, księży, dziennikarzy, polityków i dla nas wszystkich. Корчак приподнимает ценность ребенка. В, своем самом, в своей самой известной работе «Как любить ребенка», которая была переведена на многие языка мира, напишет «Я взываю у Магдат Харта Либертатис, взываю у права ребенка». Он перечисляет там – право ребенка на смерть, право ребенка на сегодняшний день и право ребенка на то, чтобы было тем, кем он есть. Десять лет спустя он будет говорить о праве ребенка на уважение. Эти права поставит как задачу, вызов для родителей, учителей, социальных работников, врачей, семейных судей, священников, журналистов, политиков, для нас всех. Dla działaczy społecznych i obrońców praw dziecka są one imperatywem. Są nakazem i drogowskazem społecznym, edukacyjnym, etycznym i prawnym, zapisanym w Konwencji o prawach dziecka, konwencji opartej na myśli i doświadczeniu Korczaka. Для общественных деятелей и защитников прав ребенка это императив. Они социальные, образовательное, этическое и юридическое предписание, которое записаны в Конвенции о правах ребенка, конвенции, построенной на мысли и опыте Корчака. I tym sposobem dobrnąłem do połowy dzisiejszej prezentacji. Resztę będzie można zobaczyć w e, publikacji pokonferencyjnej. Ale chciałbym jeszcze zakończyć e, słowami e, innej wymienionej, już bardzo ważnej osoby, e, która też była oczarowana Januszem Korczakiem. Тем способом я дошел до середины моего док- доклада. Остальную часть вы сможете прочитать в томике а, после конференции. А сейчас я бы хотел закончить его словами человека, который был очарован Корчаком. E, Irena Sendlerowa, która przyczyniła się do uratowania ponad 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z getta warszawskiego, e, mówiąc o Korczaku, ale mówiąc o naszej rzeczywistości, e, powiedziała kiedyś, a co na to świat, potężne mocarstwa. Świat milczał, a milczenie czasem znaczy przyzwolenie na to, co się dzieje. Ирина Сендлерова, а, которая была общественным деятелем, она спасла две, с половиной тысячи детей из Варшавского гетто, она когда-то сказала, а что на этом мир, крупные державы? Мир молчал, а молчание иногда обозначает разрешение на то, что происходит. Ирина Сендлерова говорила о tamtych czasach, w których żył Korczak, e, ale miejmy świadomość, że w dzisiejszych czasach też dzieje się krzywda dziecięca w różnych krańcach świata. Ин- Ирена Сендлерова говорила о временах, в которых жил Корчак. Но мы должны осознавать, что в настоящее время тоже очень много злодеяний по отношению к детям. A widzicie Państwo w tle, to dziecko to nie jest przypadkowe dziecko. To jest zdjęcie zrobione a, w zeszłym roku, kiedy odwiedzałem Syrię, Aleppo. A, kiedy dziecko, p- nie jedno, podeszło do mnie i poprosiło, czy zrobisz mi zdjęcie. Zapytałem, czemu ty chcesz zdjęcie? On mówi, bo jak zrobisz mi zdjęcie, to gdzieś tam na świecie, gdzie będziesz, to pokażesz światu, że ja tu jestem e, i może oni się nami też zainteresują. Więc ja to zdjęcie i szereg innych pokazuję w tych miejscach, gdzie jestem. Эту фотографию я сделал в прошлом году. Она не случайная. Я был в Сирии, в Алеппо. Подошел ко мне э, Э, этот ребенок и попросил сфотографировать меня. И спросил, почему это тебе надо? Он ответил, потому что если ты меня сфотографируешь, и кто-то в другой точке мира это увидит, может быть, они заинтересуются нами и нашими проблемами. Gdyby Korczak żył, na pewno zainteresowałby się także tamtymi dziećmi na świecie. Jeśli Korczak byłby сегодня жив, on точно zainteresował się этими dziećmi. I pozwolicie Państwo, że korzystając z tej okazji, że jesteśmy tutaj taką dużą grupą, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie Pani Profesor Rozie podziękować za e, organizację i osobistą promocję Janusza Korczaka medalem z Januszem Korczakiem. Разрешите воспользоваться случаем и поблагодарить Розу Алексеевну за то, что она продвигает э, опыт и деятельность Корчака лично. Я награждаю ее медалью с, я- с изображением Януша Корчака.